Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Loriek. Ik ben Priscilla en dit is ons paard Aska. En zoals sommigen van jullie misschien al weten is Aska niet zomaar een paard. Aska is namelijk een Noriker en stond voordat wij haar kochten 888 kilometer van ons vandaan. Ze komt uit Oostenrijk en we hebben haar geïmporteerd naar Nederland. Vandaag ga ik jullie alles vertellen over onze ervaring met het importeren van een paard en waar dat je eventueel op kunt letten en wat wij er allemaal van geleerd hebben. Nou, om te beginnen, waarom hebben wij een paard gekocht uit Oostenrijk? Nou, Aska is dus een Noriker en eh, ik weet zeker dat de meesten van jullie er misschien nog nooit van gehoord hebben. Maar eh, ik kende het ras al van vroeger toen ik van mijn moeder een boek had gekregen over paardenrassen. En waar dus een foto in stond van de Noriker. En ik zal jullie even laten zien over welk boek ik het heb. Dit is het boek wat ik toen heb gekregen. En dit was het paard waar ik toen verliefd op ben geworden. Eh, ik ging toen op Google zoeken wat voor paard dat dit nou eigenlijk was en ehm, of ik er misschien meer over kon vinden. Maar vreemd genoeg stond er dus helemaal niets online over dit paard en kon ik eigenlijk ook bijna geen afbeeldingen vinden. En je moet je voorstellen dat dit is echt heel lang geleden, dus toen was het internet ook nog helemaal niet groot en zat ik op Windows 95. Maar dat is dus eigenlijk hoe ik bij het ras ben gekomen en dat heb ik nooit meer vergeten. Want jaren later, toen ik eh, serieus begon na te denken over, goh, wat voor paard zou ik eigenlijk willen als ik een paard zou aanschaffen, ben ik in een aantal groepen gegaan op Facebook eh, over het ras en uh, eh, Norrikers te koop, etc. Dit waren allemaal Duitse of Oostenrijkse groepen. In Nederland is er eigenlijk geen groep om Norrikers te kopen of te verkopen. Er zijn ook bijna geen Norrikers te koop in Nederland. Er zijn geen fokkers. Dus als je hier een Norriker al kunt vinden, dan is het al heel moeilijk om een Norriker te vinden die voldoet aan jouw eisen. Wij wilden heel graag een paard wat wel al beleerd was. Het hoefde niet per se veel te kunnen. Maar het moest wel zadelmak zijn en van de juiste leeftijd. Ons paard is nu acht jaar en dat was voor ons eigenlijk gewoon perfect. Want we wilden niet een te jong paard. Omdat we onszelf daar niet ervaren genoeg voor vinden. Ik ben toen dus al in een aantal groepen gegaan op Facebook. En ik was eigenlijk nog helemaal niet serieus over het kopen van een paard. En ik had ook eigenlijk helemaal niet verwacht dat we een paard gingen kopen. Ik zat gewoon nog op school en ik had het ontzettend druk met mijn studie. We woonden net op onszelf en een paard kopen is gewoon best wel prijzig en er gaat heel veel tijd in zitten. Tijd die we eigenlijk nog niet hadden. Maar eh, voor de grap was ik al een tijdje lang eh, Jeffrey aan het taggen in paarden die te koop stonden. Van, goh, Jeffrey, deze is wel mooi. Zou je die niet toevallig voor mij kunnen kopen? En eh, zo had ik hem dus ook in de verkoopassistentie van Afka getagd. En ik zei dus van, eh, ja, voor Jeffrey, <laughs> mooi paard. En hij was eigenlijk meteen verliefd op het paard dat hij zag. En ehm, ja, ik, ik, nam het eigenlijk nog steeds niet serieus. En ik dacht van, eh, ja, mooi dier. Dit is wel iets wat we allebei leuk zouden vinden. Maar ze kregen dus een privébericht van de verkoper met, eh, ja, willen jullie dit paard misschien kopen? Zijn jullie serieus geïnteresseerd? En toen begonnen we eigenlijk na te denken van, ja, zijn we serieus geïnteresseerd? Dat wist ik zelf nog niet. Eh, we wisten heel weinig van er, dus ik begon natuurlijk met vragen stellen van, ja, goh, eh, in het Engels allemaal. Is ze braaf en wat kan ze allemaal? Hoe is ze aan de hand? Is ze bang van dingen? Dat waren allemaal dingen die ik heel belangrijk vond om te weten. Ehm, de eigenaar die was dus uh, Oostenrijks. Ik dacht oorspronkelijk dat hij uit Duitsland kwam. En eh, dat was ook wel een foutje van mij, want ik dacht dus, oh ja, god, Duitsland, eh, dat is op zich niet zo super ver rijden, toch? misschien staat ze wel net aan de grens tegen Nederland aan. Maar niets was dus minder waar, want ze stond gewoon helemaal in Oostenrijk. En die man sprak bijna geen woord Engels en alleen maar Duits. Dus eh, toen ben ik gaan onderhandelen via Google Translate. Ik heb eh, eh, alles qua communicatie via Google Translate geregeld want, geregeld, want ik spreek geen woord Duits. Ik heb wel Duits gehad op school, maar ik snap er helemaal niks van. Ik was ontzettend slecht in het vak. En ehm, zo zijn we dus eigenlijk steeds serieuzer geworden, want hij begon ons allemaal foto's en filmpjes toe te sturen. En ja, we waren eigenlijk toch wel heel erg verliefd op het paard. Ik was me eigenlijk helemaal niet ervan bewust dat ik eh, toch wel heel graag een Noriker wilde hebben. Ik, wist, ik was totaal in de war wat voor paard ik nou eigenlijk leuk vond. Ik hou zelf ontzettend van bonte paarden, gestippelde paarden, in ieder geval iets aparts. Ik vind het altijd eh, heel sprekend als een paard een beetje uniek is en ehm, dat je hem ergens leuk aan kan herkennen. Zo vond ik bij Rosa altijd heel leuk dat haar uh, patroon Ehm, zo persoonlijk voor haar was. Er is geen enkel gevlekt paard wat zo gevlekt is als Rosa. En dat is wat mij zo trekt aan bolte paarden. En ehm, toen ik dus die Noriker zag, voldeed ze totaal niet aan wat ik wilde van een paard. En dat is natuurlijk ook niet het allerbelangrijkste, maar toch had ze een aantrekkingskracht die heel erg tot mij sprak. En toen die Oostenrijkse meneer ons steeds meer foto's begon te sturen, werd ik dus ook gewoon steeds verliefder op haar. Want ze was zo mooi en ze keek zo lief uit haar ogen. En het was echt die blik waardoor ik dacht van ja, goed, dit moeten we gewoon doen. Dit paard moeten we gewoon hebben. Enige probleem was, ze stond in Oostenrijk. En dat was 888 kilometer verderop van ons hoe gingen we dat in godsnaam doen? Ik heb nog nooit een paard gekocht. We hadden nul ervaring met het kopen van een paard. En laat staan een paard geïmporteerd uit het buitenland. Dus we moesten ergens beginnen als we serieus waren in het kopen van een dier. Toen zijn we dus uh, op internetfora gaan kijken. Box bijvoorbeeld heb ik een topic geplaatst van ik wil een paard importeren uit Oostenrijk hoe moet dit? Je hebt ontzettend veel uh, behulpzame tips gekregen, dingen waar we op moesten letten. Mensen die eh, eh, aangaven dat het eigenlijk reuze meeviel om een paard te importeren en daar schrok ik nog wel het meeste van. Het is helemaal niet zo ingewikkeld om een paard hier naartoe te halen en we hebben ontzettend veel gedaan. Er zijn vaste handelsroutes tussen Nederland en Oostenrijk die gewoon wekelijks paarden op en neer brengen. En ehm, dat is waar ik het meest van schrok, omdat het klinkt nogal ehm, spannend om te zeggen. Mijn paard komt uit het buitenland. Ik heb een paard honderden kilometers van mij vandaan gekocht. Want eh, het klinkt als iets heel groots. En familieleden en vrienden van ons die reageerden ook met van... Hoe ga je in godsnaam een paard kopen wat zo ver van je vandaan staat? Maar dat was dus helemaal niet moeilijk. Ehm, ik heb de contact gehad met een aantal paardentransporteurs. Ik eh, heb ontzettend veel e-mails de deur uitgedaan en ik ben gewoon op Google gaan zoeken van wie zijn er allemaal. Ik had via de Fokker ook eentje aanbevolen gekregen. Ik ben uiteindelijk voor een bedrijf uit Nederland gegaan en dat heette uh, Harry's Horse Logistics. En eh, dat was een ontzettend fijn bedrijf, want ze hebben ons gewoon super goed kunnen helpen. Aska was namelijk niet gechipt en een vereiste voor het eh, importeren van een paard is dat ze gechipt zijn. En als ze niet gechipt zijn, ehm, dan moeten ze een speciaal certificaat hebben. En ehm, dat, waren dus, dat was dus een van de dingen die we moesten regelen. En ehm, de meneer Harry van Harry's Horse Logistics die belde mij dus ook op. En hij kon mij heel goed helpen met de stappen die ik moest gaan zetten. Want er waren een aantal dingen die we op orde moesten krijgen voordat ze ingepland kon worden. Eh, iedere donderdag werden er paarden ingepland en iedere dinsdag werden ze opgehaald uit Oostenrijk en naar Nederland gebracht. En voordat ze op die lijst kon, moest ik al een aantal afspraken maken met de verkoper. Wat zo wel een groot probleem was, was dat wij niet zomaar konden gaan kijken bij het paard. En dat bracht wel enige onzekerheden met zich mee. Eh, we wisten dus helemaal niet of dat er een klik zou zijn en hoe dat ze zou zijn met rijden, et cetera. Dat was wel even spannend, maar we hadden zoiets van, goh, wat kunnen we afwegen? Wat zijn er voor- en nadelen? En eh, wat zou er gebeuren als die klikker dus inderdaad niet zijn? Wat zouden dan de stappen zijn die we kunnen ondernemen? Ehm, wij hadden zoiets van, de Norikers zijn hier heel erg zeldzaam. Dus ehm, het is niet zo dat je een paard hier naartoe haalt eh, wat je niet kwijt zou kunnen raken. We zouden altijd in het ergste geval haar weer kunnen verkopen. En eh, het enige wat dus mis zou kunnen gaan is dat het dier ziek blijkt te zijn. En dat was onze grootste zorg. Dus eh, zolang ze maar gezond was, maakte het eigenlijk helemaal niet uit wat er in Nederland aankwam. Eh, als het niet zou bevallen, konden we haar gewoon weer ergens geval doorverkopen. Liever niet natuurlijk, want we wilden haar gewoon zelf houden. En ik had mezelf er ook echt op ingesteld van... als zij gedragsproblemen heeft of hè, misschien vindt ze dingen moeilijk dan kunnen wij haar er altijd eh, doorheen helpen. Want ieder paard is gewoon te helpen in dat opzicht. En met genoeg tijd en geduld kun je van ieder paard een geweldig fijn paard maken. Eh, dus dat was het grootste probleem helemaal niet. Het enige probleem was gewoon de gezondheid. En daarvoor hebben we een dierenarts geregeld die haar dus kwam controleren. Want voordat een paard eh, op transport mag, moet er dus een gezondheidscertificaat aanwezig zijn. En bij voorkeur regel je zelf een dierenarts en wordt die niet door de verkoper geregeld. Omdat eh, het kan altijd zo zijn dat de verkoper eh, en de dierenarts samenspelen en dat er niet helemaal eerlijke resultaten uit de tests komen. Eh, de dierenarts heeft dat toen gecontroleerd en ze was helemaal gezond. Ze had echter wel een beetje last van hoefrot. Maar dat was het grootste probleem niet. En de verkoper liet ook eigenlijk vrij direct meteen een hoesmid voor haar komen. Dus dat was allemaal al heel snel opgelost. Nou, dus omdat ze geen chip had, maar ze was wel gebrandmerkt, moest er dus een speciale ambtsdierenarts komen. Dat is binnen Oostenrijk een uh, dierenarts van de, van de gemeente. En ehm, die mag dan dus eh, een bepaald certificaat uitschrijven om te bevestigen dat het paard dat meegaat op transport daadwerkelijk het paard is wat verkocht wordt. Ehm, ik heb toen dus de amstielarts laten komen voordat de transporteur kwam. En ik heb in de tussentijd ook nog een speciaal contract ondertekend. Dit is het contract dat we hebben getekend om eh, het paard te kopen. Dat hebben we gewoon via de mail gekregen. En eh, die meneer had gewoon een foto gemaakt van een brief die hij had geprint. En daar had hij zijn handtekening op gezet. En daar heb ik mijn handtekening op gezet. En dit is eh, het traces certificaat dat wij nodig hadden omdat ons paard niet gechipt is. En dit is dus eigenlijk gewoon ter verificatie dat dit paard is wie de verkoper zegt dat het is. Dus hier staan gewoon allerlei dingen in vastgelegd om te bevestigen dat het het juiste paard is wat ze meenemen. De koop dus eigenlijk rond was en wij al de eerste aanbetalingen gedaan hadden en de transporteur hadden geregeld, werd het paard opgehaald op dinsdag. En eh, zij bleef eh, een nacht overnachten in Duitsland. Dus ze had gewoon stalrust tussendoor. Want het is wel 888 kilometer die ze af moest leggen. Dus dat is nogal een eindje. Dat vonden wij dus ook heel fijn aan deze transporteur. Dat ze die nacht boxrust erbij kreeg. Want dat vond ik wel gewoon heel belangrijk. Dat het paard ook tussendoor de voldoende rust krijgt die het nodig heeft. Want Zo'n transport is gewoon ontzettend intensief voor een paard. Want ze staan gewoon eh, de hele rit in een grote vrachtwagen samen met allemaal andere paarden en kunnen bijna niet bewegen. Dus dat ze dan even rust daarvan krijgen en de benen kunnen strekken, dat vond ik een hele fijne gedachte. En ehm, toen is ze die woensdagochtend weer ingelaaien. En is ze ook weer bij ons in Nederland aangekomen. En dat was een super spannend moment. Want wij stonden al op de stalling die we voor haar ehm, eh, gekozen hadden. En toen kwam daar dus zo'n enorme vrachtwagen aanrijden, vol met eh, paarden dachten wij. Maar zij was dus gewoon de laatste van die dag die nog afgeleverd moest worden. Dus ze stond helemaal in haar eentje in die vrachtwagen. En eh, de chauffeurs waren natuurlijk eh, ja, gewoon ingehuurde chauffeurs. Dus die spraken geen woord Nederlands. Mijn moeder kon dan een beetje Duits om ons op weg te helpen. Maar eigenlijk sprak ze alleen maar Tsjechisch. Maar het waren ontzettend aardige mensen. En ze waren super geduldig met het paard. Het eerste wat ze ons gaven was dit. En ehm, voordat ik haar gekocht had, had ik hier ook al foto's van gekregen eh, van de verkoper. Van haar eh, paspoort. Om te laten zien dat ze dus in het bezit was van een paspoort. Hier staan eigenlijk al haar gegevens in. Dus wie haar vorige eigenaren zijn geweest. Ehm, en ook alle eh, inentingen die ze heeft gehad. Hier zie je alle entingen die ze door de jaren heen gehad heeft. Die staan gewoon allemaal netjes geregistreerd met een sticker en een handtekening. En hier kun je heel mooi haar afstamming terugzien. Dus hier zie je precies eh, waar ze vandaan komt, eh, wie haar ouders waren en wie de ouders van haar ouders waren. En eh, dat vond ik vooral heel erg goed om te zien vooraf omdat het laat zien dat het niet zomaar een paard is. Het is echt een paard eh, wat eh, gefokt is met kwaliteit. Ze is een fokmerrie geweest voordat ze hier kwam. Dus het gaf mij een heel veilig gevoel om dit allemaal te zien. Dat was het ook met de verkoper. Wij moesten natuurlijk ontzettend veel van ons vertrouwen in de verkoper leggen. Omdat wij gewoon niet langs konden om te gaan kijken. Dus we moesten wel weten dat we het paard kochten van iemand die betrouwbaar was. En wat voor eh, haar eigenlijk een groot voordeel was, was dat ehm, haar eigenaar was eh, van een fokstal. Hij had een eigen fokstal met allemaal norikers erop. En hij had gewoon een naam. Hij eh, organiseerde allerlei evenementen. En dat was voor ons gewoon dat wij zoiets hadden van... Dit kan wel. Hij heeft ook een naam die hij moet hoog houden. En hij zal niet zomaar een ziek paard verkopen aan iemand. Kan natuurlijk altijd. Maar we konden er wel enigszins van uitgaan dat hij betrouwbaarder zou zijn dan gewoon een particuliere verkoper die een paard op een weiland heeft staan en er verder niets mee doet. Eh, ze was ook gedekt van tevoren, maar ze is helaas niet drachtig geraakt toen. Anders dan hadden wij eh, moeder en veulen samen gekocht. Eh, maar toen ze aan was gekomen, kwam ze eigenlijk met een beetje moeite, maar gelukkig hadden de chauffeurs van de vrachtwagen heel erg veel geduld, kwam ze van de vrachtwagen afgelopen. En ehm, toen ze haar eerste hoef op Nederlandse bodem zette, was ze gewoon meteen thuis. En dat was eigenlijk heel mooi aan haar. En dat is ook meteen eh, wat, wat haar persoonlijkheid liet zien. Ze vindt alles gewoon helemaal prima. En ze was gewoon rust zelf. En we hebben haar toen lekker eh, losgelaten in de buitenpak bij ons op stal. En het was gewoon goed. Mevrouw was vrolijk. En toen we haar op stal zetten, toen ging ze meteen eten. Ze heeft even lekker geplast. En het was allemaal eh, prima. En je hoort wel eens andere verhalen. Want ehm, er staan meerdere paarden bij ons op stal die geïmporteerd zijn. En het is per ieder paard wel anders. En dit is natuurlijk toch wel een koudbloed ras. En ze is een stuk koeler in het hoofd. En ehm, ik hoorde dus bijvoorbeeld ook van een warmbloed die bij ons staat, die uh, nog wekenlang een beetje eh, moeite heeft gehad met eten en die nog echt moest bijkomen van de verhuizing, die nog heel lang de tijd nodig had om te wennen aan een nieuwe plek. En dat was bij haar dus niet. Dat is dus wel echt het voordeel aan het importeren van een koudbloed of in ieder geval een ras of een paard. Wat, ehm, wat makkelijker is in de omgang en wat, eh, wat nuchterder is wat dat betreft. En eh, dat heeft haar ook gewoon heel erg geholpen. Want het was gewoon meteen goed en ze was meteen wie ze was. En ze is sinds de eerste dag eigenlijk niet meer veranderd in haar gedrag of in haar doen. Je hoort wel eens dat paarden pas na een maand of zo echt zichzelf zijn na een transport. Maar zij is eh, totaal niet veranderd in, eh, vanaf het moment dat ze hier aankwam. En dat is wel iets heel moois en dat vinden wij ook heel fijn. En we hadden toen ze aankwam meteen die klik die we hadden kunnen aflezen van haar blik in de ogen. En waar we eigenlijk zo verliefd op waren geworden. Die was er in het echt ook gewoon. Het was meteen allemaal goed. Ze, ze was een ontzettend fijn paard. En we hebben absoluut geen spijt gehad van de koop. We hebben geen spijt gehad van het transport. Het viel allemaal reuze mee. Eh, het was uiteindelijk ook helemaal niet zo prijzig om het paard te transporteren. Wij hadden gerekend op iets van 1000 euro. Nou, het was eh, nog minder dan de helft daarvan. En dan moet je indenken dat eh, de vrachtwagen dus eerst bijna die 1000 kilometer naar Oostenrijk is gereden en dan weer helemaal terug naar Nederland. Dus dan moet je eens indenken hoeveel kilometers dat, dat zijn, hoe ver dat ze rijden voor, voor dat geld. Eh, natuurlijk is het wel zo dat ze mee is gegaan met een groepstransport en dat is wel goedkoper. Dat betekent dat ze met een hele groep paarden mee is gegaan en eh, op een vaste route. Dus die mensen die rijden daar sowieso wel. En dat heeft ontzettend geschild in de prijs. Als jij voor een individueel transport gaat, dan zul je zien dat het al heel snel duurder uit gaat vallen. Omdat eh, die mensen voor één paard op en neer moeten rijden. En dat is gewoon een heel stuk prijziger. Dus eh, vanuit Oostenrijk een paard importeren of een andere plek waar vaste routes zijn, valt allemaal reuze mee. Uit Spanje komen ook heel veel paarden naar Nederland. Ik weet dat uit Ierland heel veel tankers altijd worden gehaald. Dus eh, het klinkt angstaanjagender dan dat het daadwerkelijk is. En ehm, we zouden het zo nog een keer doen. Eh, wel zouden we de volgende keer liever eh, echt gaan kijken bij het paard en het paard eerst leren kennen. Het was natuurlijk wel een enorm risico om zo'n paard te kopen wat je nog nooit in het echt hebt gezien. En het was een risico waarvan wij de overweging hebben gemaakt en waarvan wij besloten hebben van goh, dit, dit durven we wel aan, dit, is eh, veilig genoeg, er zijn genoeg eh, opties voor ons voor als het niet bevalt. Ehm, maar voor de tweede keer zouden we toch het liefst voor heel de ervaring ehm, gewoon naar het land zelf gaan en het paard leren kennen en ehm, er wat tijd mee doorbrengen en echt op zoek gaan naar het paard eh, waar je 100% eh, voor wilt gaan. En dat was bij uh, Aska zelf nog eigenlijk niet eens onze insteek. Ehm, zij is voor ons een, een, een, goede match. we vonden haar allebei leuk. Ze paste bij ons allebei qua haar gedrag zoals we het zagen op de video's. En eh, haar uiterlijk was ook gewoon iets, eh, we hadden het heel moeilijk met het eh, eens worden over wat voor een paard we nou wilden. Want Jeffrey die houdt heel erg van vriezen. Ik hou totaal niet van vriezen. <laughs> En ik ben echt van de aparte Appaloosas en nou ja, tinkers, bonte paarden, etc. En dit was gewoon voor ons de gulden middenweg. En we konden eigenlijk de kans niet laten schieten. We waren zo verliefd op haar en we vonden haar zo leuk en het voelde zo goed dat we moesten haar kopen en dat hebben we dus ook gedaan. En daar hebben we absoluut geen spijt van. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Aska is een Noriker, dus als jullie daar nog een video over zouden willen zien om er meer over te leren, dan hoor ik het graag. En dan maak ik natuurlijk gewoon een video eh, die helemaal uitlegt eh, wat het ras nou eigenlijk inhoudt en wat voor paarden dat er algemeen eh, binnen het ras vallen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg!